قصيدة انتظر سآتي إليك للشاعرة دكتورة أمل العربي انتظر سآتي إليك انتظر سآتي إليك انتظر سآتي إليك عند حلول الغروب انتظر سآتي إليك عند حلول الغروب انتظرني سآتي إليك هنا تتعانق الشمس أمواج البحور وتتراكز السحب على مرسى الهيام هنا ستعانق الشمس أمواج البحور وتتراكز السحب على مرسى الهام انتظر سآتي إليك انتظر سآتي إليك انتظر سآتي إليك مع طيور النوارس المحلقة في السماء انتظر سآتي إليك مع طيور النوارس المحلقة في السماء انتظر سآتي إليك مع أشرعة السفن سآتي إليك مع أسرعة السفن المهاجرة مع الرياح سآتي إليك وأحمل معي شوقي شوقا يئن به الفؤاد وحنين يثقب من الأكفان وحنين يثقب من الأكفان سآتي إليك سآتي إليك ومعي كأس الهوى يضرب في الأوتار ويغني لك بالعتاب سآتي إليك ومعي كأس الهوى يضرب في الأوتار ويغني لك بالعتاب سآتي إليك سآتي إليك سأفرغ على نار الجوى وسأفرغ على نار الجوى خيرات من الأشواق سآتي إليك وسأفرغ على نار الجوى طيارات من الأشواق سآتي إليك انتظر سآتي إليك انتظر وأحمل معي وجع الزمان وأرمي عن كاهلي الأحزان هنا بين يديك يكون الأمان هنا بين يديك يكون الأمان وتسكن الأحلام على محراب الغرام هنا بين يديك يكون الأمان وتسكن الأحلام على محراب الغرام مع تحيات دكتورة أمل العربي